когда приезжаешь на осмотр и попадаешь в такой вот квартал, это сразу обнадеживает, сразу какую-то, ну, не то что уверенность, надежду вселяет на то, что все будет скорее хорошо, чем плохо. Ну, не то что фешенебельный, такой, скажем так, респектабельный район. И будем смотреть DS3, очень хитовую машинку. Вон она, походу, стоит. А нет, это не она. Я э, кишки у людей. Euh, euh, rien, rien. Rien spécial euh, bah, c'est bien d'avoir les pneus hiver, 200 euros c'est pas cher, hein. c'est des mhm. Michelin Alpin hein. mhm. et ils sont pas... Pas usés Ils sont absolument pas usés hein. Mhm. Donc... Il y a des choses à signaler Alors ben, le contrôle technique est... il date de lundi, de mardi matin, faites attention juste au, calme, cal. Il vierge. Il est vierge. Donc elle euh, est à jour au niveau de l'entretien. Mhm. Chez Citroën ou ailleurs Alors l'entretien a été fait euh, chez Citroën sauf euh, les freins. C'est pas ma voiture, c'est la voiture de mon <laughs> fils. Hein, ah ouais Je, la connais pas, beaucoup plus que vous. <laughs> sauf que moi c'est moi qui ai payé toutes les factures. Le moteur n'a jamais été nettoyé. Hein, ah, hein. Ça c'est important, d'accord. Donc euh, il y a juste les freins parce que les, disques d'origine euh, c'est vraiment euh, pas terrible, hein. ils s'usent plus vite que les plaquettes. Donc vous avez des freins Brembo dessus uh-huh. qui sont tout neufs, hein, j'ai la famille. Et combien de kilomètres C'est 100, attendez voir, je vais vous dire. Donc la distribution a été faite, si j'ai bien compris, l'année passée. passée ça, ça a été fait chez les Citroën. En 19, hein. oui. Vous avez les factures Bien sûr, j'ai toutes, les, factures. Mm-hmm. Vous avez regardé, vous avez même vous avez depuis la toute première facture, tous les équipements euh, de la voiture fonctionnent. Et euh. un petit fuite d'admission, mais c'est pas méchant, méchante, mais c'est leur maladie. Euh, je n'ai pas besoin de rajouter de l'huile. Hein. C'est le côté froide qui jette un peu de l'huile à l'extérieur. Ouais. Après, c'est pas, c'est pas un drame, mais la boîte aussi est un peu huile dessus. Ah, la voiture est démarrée ce matin. Ah bah, je vais la laver. Ah, ok. Mais il démarre bien en froid, il n'y a aucun souci ah, oui, Au démarrage Oui, oui, Ok, donc il démarre très bien le matin et... Euh, ah, moi j'ai vendu une, voiture le mois dernier à, un monsieur de Montpellier. Ah, ah. Euh, bah, il, est venu, euh, parce qu'il avait des roues euh, hiver à emmener, etc. Il est venu, et c'était une voiture de sport, donc il n'y avait pas beaucoup de place. Ah ah. Donc il est venu, il est venu de Montpellier puis on a signé les papiers. Ох, конечно, что она была. Et les clés sont, sont où Vous avez le double Oui, mais c'est une, c'est pas une télécommande Simple, double, hein. ouais. Ouais, c'est une simple. C'est les clés service, quoi. Ouais. Ah, ah. Moteur cylindre работает она. Вот. Moi, c'est pas un souci, hein. J'ai, Non, non, c'est pas j'ai un des souci. rendez-vous toute l'après-midi. hein. Ouais, ok. Je fais mon travail et je pars. Je, je vous dirai, mais. Mais elle est Moi, pas je sur peux- trois cylindres. Pardon Elle est pas sur trois cylindres. Au moment qu'elle était comme ça, c'était le 3 cylindres, c'est sûr. Pas tous les temps, je dis pas que, que tous les temps sur 3 cylindres. Par contre, et les marcher sur trois cylindres sans faute. Et là vous faites quoi là Diagnostic. Vous passerez, monsieur. D'accord, non mais je veux dire... Euh, non, non, vous inquiétez pas. Si les voitures ne tombent pas, c'est moi qui achète, c'est moi qui achète, d'accord C'est moi qui paye Vous pouvez être au contraire, mais ce truc, que marché comme ça, Moi j'en ai vu, moi j'en ai vu, euh, parce que mon fils au départ voulait la même. Mhm. J'en ai vu, euh, là, j'en ai vu 5 euh, ou 6. Oui. tout bricolé. Il y en a même une qui était à 57 000 dans un garage, la pédale d'embrayage était tellement usée, elle était 4 fois plus usée que celle-là, qui a le double de Et le gars, il, prétendait que, vous savez, le caoutchouc sur le bord, il était complètement euh, râpé, on voyait même plus le... On voyait même plus le... Il y a beaucoup de voitures allemandes. Oui, c'est une voiture allemande. Ouais, voilà. filtre à particules. И, ой, сино, сова. Так, ну, машина не сказать, что идеальная, конечно. Я видел получше. Ну, очень неплохое состояние. Хорошая химчистка, правильная, чтобы фон не убить, потому что фон еще чуть-чуть остался. Вот видите, эти моменты убрать. Она довольно живая еще. Так. Алло? Je fasse les fautes, en faute. Et si ça revient, ça veut dire qu'il y a un souci. Après, la voiture qui roule pas suivant sur l'autoroute, toujours dans le ville, c'est toujours problème. Alors ces derniers temps, euh, bah, c'est pour ça aussi que euh, mon fils Étienne, on va, parce que euh, depuis trois mois, il, ne va plus à Elkirch, uh-huh. à la faculté. Avant, il faisait de l'autoroute, vous voyez ce que je veux dire, pour aller à Elkirch. Et maintenant, uh-huh. il, va, il va en ville. Uh-huh. À quoi ça soit la voiture doit, doit, toujours faire le... Un peu de... Ouais, voilà. Même, beaucoup. Hein. C'est vrai que ces derniers jours, euh, il l'a pas fait, quoi. Hein, ces derniers mois. Ces trois derniers mois, il n'a pas... Chasse de reprendre le diagnostic. N'importe votre voiture, Citroën, Peugeot, ben enfin, vous n'êtes pas obligé, mais... Il faut la, de temps en temps la décrasser. Deux fois par mois, c'est le minimum. Donc, euh, sur chaque 10 km, il faut faire... Euh, 500 km, 300 km au moins. Il faut au moins être à, 3000 tours, hein, je crois, hein, c'est ça. Hein. Vous, 4000 même. Donc vous mettez quatrième et vous roulez 110, 120. Comme ça, ça se dégage. Ouais. Ouais, puis ça crée une régénération du filtre à part. Absolument, voilà, tout à fait. La clim, elle marche Oui, bien sûr. Ah, vous avez entendu, quand vous avez démarré, ça, on a entendu le eu 1 rajout de gaz. Mhm. Il y a quand même le, le fait qu'il n'y a jamais de buée à l'intérieur, même quand il pleut, quoi. Parce que quand la clim ne fonctionne pas, là, bah, vous avez de la buée. Quand il, quand il pleut beaucoup dehors et qu'il y a beaucoup d'humidité, mhm. vous finissez par avoir de la buée à l'intérieur. alors que là, euh, comme c'est un air sec, parce qu'il est climatisé, eh ben, ça enlève la, buée. Quoi. Ils disent qu'il y a une faute au niveau de, au niveau de capteur de niveau de huile. Vous avez rien signalé Vous avez rien vu Ils parlent au niveau d'huile ou pas du tout Jamais. Oui, huile, ok. C'est une voiture française au moins aussi Ah oui, oui, oui. Moi, je l'ai acheté, elle avait, alors moi, je l'ai acheté, elle avait 67 000 km. Et donc, vous avez la carnet d'entretien complet, rempli Bon, il y a un ou deux tampons qui, que je peux vous faire rajouter. Euh, mais j'ai toutes les factures. Uh-huh. Avec le détail de ce qui a été fait à chaque fois. Euh. Uh-huh. Là, vous voyez, par exemple, euh, j'ai eu un petit souci avec le... Vous voyez, là, il y avait un, il y avait un petit couinement, mais uniquement à froid. Ouais. De... Tendeur. Ouais, du tendeur. Donc ils m'ont changé le tendeur et le et le bah, la poulie, voilà. Ouais, c'est bien. Euh, au niveau des griffes, au niveau des bosses, il n'y a rien Alors il y a deux petites bosses, toutes petites. Ah, là, ou là, ouais. Et... Et, et... et... c'est vraiment petit. Hein, c'est y a, il y a deux mêmes. Ouais. Le problème, vous voyez, c'est quoi le problème Parce que pour vous, c'est une ancienne voiture. Par contre, pour acheteur c'est une nouvelle voiture. C'est ça le problème. Ah c'est ça la différence entre, entre vous et bah, acheteur. pour hein, vous, tout ça, c'est pas méchant. Mais pour, pour acheteur, c'est. Mais moi, j'ai acheté une autre. Euh, moi, j'ai acheté <laughs> une voiture, hein, donc je suis aussi acheteur. Je connais le principe. Hein. Cette voiture, elle est, elle est remplacée par une autre qui est d'occasion aussi. Очень важный момент. Сюда я не заглянул. Первым делом надо сюда лезть. Voilà. Donc la distribution a été faite. Le pare-brise a été changé euh, lundi, alors la, la vignette critère elle est, elle est plus dessus, hein, elle s'est décollée. Uh-huh. Elle est là, elle est dans la main. Oui, c'est C'est une 2. c'est l'une, c'est une deux, ok. Et ça marche comment Le premier, c'est moins pollué ou au contraire Alors, euh, oui, oui, oui, la première, ça pollue moins. Mais les diesels ont jamais euh, moins de 2. Elles ont toujours... Euh, Donc, huile, vous avez jamais rajouté Non, jamais rajouté. Qu'est-ce qu'il fait là Le bidon ah ben moi j'ai toujours un bidon d'huile, vous allez voir ma BM. <laughs> La voiture n'est pas été accidentée, non Jamais Alors il, a, il y a eu, le pare-choc a été changé, et la calandre a été ah changée parce qu'en fait la voiture a été euh, poussée uh-huh. contre... Euh, mais mais il n'y a pas eu de... De choc Il y a eu un choc euh, qui, a, fait qu'il a fallu changer ça. Uh-huh. je veux dire... pas d'accident grave quoi. Mais non. Non, non, il n'y a même pas, même pas eu la... Comment ça s'appelle Même pas eu la... Euh, oh n'y a même pas eu de géométrie, de refaite. Ou... Bah, heureusement, parce que géométrie, ah c'est déjà quelque chose de vraiment grave. hein. ouais, ouais, de, euh, comment dire, de... il n'y a pas eu d'éléments mécaniques cassés, vous voyez ce que je veux mhm, dire mhm, mhm. le, radiateur n'a pas été changé, euh, etc. Donc, c'est le pare-choc arrière et pare-choc avant aussi. Bah oui, parce qu'il était, il était presque à l'arrêt. Et une voiture. C'était avec vous ou avec un tiers propriétaire C'était mon fils. Ah, ok. Et, et en fait, la, la, la, voiture a été poussée de l'arrière Et comme il était quasiment à l'arrêt, tout près de la voiture Mhm. devant, bah, il a touché la voiture devant aussi. quoi. Ah, ok. Donc, Ah, ok. Bon, c'était il y a longtemps. Hein. C'était Mhm. en 2000, euh, C'était fait euh, chez Citroën ou Citroën. Citroën, окей. Пацанчик ездил, не очень, не очень опрятный, ну такой, короче, не свинтус, можно. Bonjour. Можно сделать. J'ai monté la voiture. non, <laughs> c'est pas vrai. Non, mais il est mécanicien, alors. euh, Bon, bah écoutez, j'ai vu tout ce qu'il faut. Ça m'inquiète un peu de huile, parce qu'il y a, il y a quand même, bah, c'est pas beaucoup, il y a de l'huile sur le, sur le cage de moteur, par bout de moteur. Ça, c'est pas dramatique, mais c'est... Oh, ça fait longtemps. Hein, ça fait longtemps Oui, c'est leur maladie. À partir de 70 000 km, ça commence. 4 litre 6. J'ai vu deux fois avec 50 000 km, déjà, les traces de vie. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, c'est... Mais le turbo siffle pas, hein Siffle pas du tout. Non, parce que moi j'avais une Renault euh, à 70 000, le uh-huh. turbo s'est mis à siffler et il était mort. Hein. Uh-huh. Donc la boîte qui c'est pas abîmée, donc si c'est abîmé, ça doit être marqué sur le contrôle. Donc je regarde pas, je fais confiance à contrôle technique. Вот он за Брэмбо говорил. Да, передние тормоза новые. Si vous pouvez, pour 200 euros, vous, Ok. avez les, vous avez les quatre, vous avez les, les- Mhm. ceux-là aussi. Hein. Mhm. Bah, moi toute la semaine j'ai eu des appels, les gens ils me disent je viens et Ça. puis ils me disent euh, bon vous faites quel... Alors je dis bah je fais le prix, il me dit ah ouais ouais je suis d'accord, il n'y a pas de problème, je viens. Alors déjà moi je trouve ça bizarre de discuter le prix avant d'avoir vu la voiture. il faut pas faire ça. Et puis finalement ils viennent pas. Ah, est-ce qu'ils n'ont pas l'argent ou... Acheteurs contents. Voilà. Интересный вариант. Ну, Бамат, ты подумай хорошенько. Я на твоем месте. Ну, я не знаю, да, он, он много хочет. Он хочет ее оценочную стоимость. А, она стоит для себя, да. Проблем нет. Хорошая машина, все там. Сел, поехал. Но на продаже с нее особо не поймаешь. Но это был интересный осмотр, это был интересный человек, это был ну, такой классический серьезный европеец, не скользкий, они а бывают скользкие тоже. Мне понравилось. А если понравилось вам, то делитесь своими эмоциями от этого видео. Всем всего доброго. Пока.